Hey, qué rollo bandita, yo soy el loco Alex, hoy les traigo un nuevo video para mi canal y su canal si ya están suscritos. Como pueden ver en el título, hoy vamos a hacer una reacción de un youtuber que está sonando machín, que es el oso maloso. La verdad, las cosas como son. Donde está haciendo una broma a las personas en el centro de Cuernavaca con sus auriculares. Si quieren ver este video, así que quédense para que vean estas reacciones, que este video está muy interesante, está muy bueno. A mí me agradó la última parte, no les cuento más, acompáñenme a ver este video. Pues aquí vamos a comenzar. Aquí el maloso llega normal, se sienta, ahí le empieza a decir, este, hola, ¿cómo estás? El chavo le responde por educación. ¿Qué estás haciendo ahí? Y pues ahí le dice, pues el chavo le dice, estoy leyendo. ¿Ya viste el nuevo libro que salió de Harry Potter? O sea, ahí, ahí en esa parte que le dice el oso maloso que si ya vio el nuevo, el nuevo libro que salió de Harry Potter. O sea, nada más porque el chavo está leyendo piensa que le está diciendo a él cuando ni siquiera se están viendo de frente. O sea, ¿cómo, cómo le vas a responder a, a una persona que no te está viendo de frente? No sabes si te está dirigiendo la palabra a ti o está hablando por teléfono, así como lo está haciendo el oso maloso, la broma. Y este, vamos a seguirlo viendo. No mames, güey. Aquí el chavo le responde que no. Ah. Está muy bien. Oye. Aquí en esta parte donde más me gusta que lo que le dice al chavo. Es donde más sí me causó un poco de risa. Ahí, Chéquenle Fíjense. Ahí ni le hace caso, ahí le vuelve a decir. ¿Te lo puedo decir? Él le dice, ándale, adelante. Él le dice. Es que la neta te un culero con barba. <laughs> que le dice, te ves bien culero con tu barba. Ahí el chavo lo, como que la agarró de, de chiste, se empezó a reír, pero luego, este, vamos a verlo. Luego ahí el chavo dice, ¿qué pasa contigo, güey? Ahí se lo vuelve a repetir. el chavo se levanta, ahí se levanta como a hacerse la de emoción. El chavo le dice, no, pues, mira. <laughs> Fíjense. O sea, ¿ya vieron? O sea, ¿cómo, ¿cómo te vas a poner a responderle a otra persona? No sabes si te está hablando a ti o está hablando por teléfono. Así que, por favor, no respondan si no, si no los están viendo de frente. O antes, o antes, pregúntenle si les está hablando a ustedes. Si no, pues para qué le siguen la plática. Y pues vamos a ver a la segunda víctima, que también está buena. Mira. Ahí el chavo ya llega tres El Yo como que está quedando así como que, ah, ¿quién eres? ¿Cómo Dice el chavo, ahora. Como queda da un lado así como que, ¿cómo? el chavo así como de, no manches, ahora, ¿me estás hablando a mí? Ya le di. chéquele. O sea, el, maloso le dice, embaraza a tu hermana. ¿Cómo, ¿Cómo vas a saber que él tiene una hermana o cómo él va a saber que es su hermana? Si él tiene hermanas más grandes que él o chicas, deben de conocer a sus novios de sus hermanas, ¿no? O sea, ahí, si el chavo le dice, no te conozco, o sea, pero pues, ¿cómo le vas a, cómo le vas a responder si no lo conoces? ¿No? No, mira, vamos a seguirlo viendo. Chequenle. Ahí cuando le dijo, no me voy a ser responsable. Ahí sí fue cuando le dijo, ¿y tú quién eres? O sea, en ese momento yo, no ni le respondo y mejor me voy. Er, era, lo más obvio, ¿no? Pero el chavo ahí se siguió. Cuando vio que ya, según está hablando por teléfono, ya se va. Ahora, Veamos la otra víctima, la última, que les dije que esta era la más interesante. Véanlo y por favor chicas, si ven este video, no sean así como la chica que les voy a enseñar. O sea, yo no, yo no, este, yo no le falto el respeto a las mujeres, pero también piensen a respetar. Por eso hay mucha, mucha violencia con las mujeres, muchas violaciones por cosas así. Vamos a verlo. Chéquense. Aquí el maloso llega normal, la chava está ahí comiendo, a gusto. El maloso llega, le hace la plática, la chava le responde. ¿Cómo estás? Eh, ahí, chéquense. Oye, te quería decir algo. Eh, chéquense. Ahí como que la... Ahí como cuando la chava le dijo, ajá, como que le estaba ahí dando como que el avión al principio, ¿no? Así de, ah, órale, sí, ¿tú quién eres? Ah, órale, sí, ajá, y luego, ajá, y todo, chéquense. Ajá. Es que te me haces muy guapa. Eh, ahí fíjense. Pero muy, muy guapa. ¿Cómo ves? Así cuando les dijo, ah, es que estás muy guapa. Ah, órale. Ah, muy bien, gracias. Y como así de, ah, ¿tú quién eres? ¿Estás hablando a mí? o todo. Mire, chequense... Aquí va donde la parte la más importante. Por favor, chavas, vean este video y no sean así. Fíjense. Aquí la parte. Mire. Ahí el maloso le pregunta que si es guapo, aunque sea gordito. Y pues ahora sí que nosotros nos debemos de querer como seamos, seamos gordos, flacos, como sean nos debemos de querer tal y como somos, ¿no? Y pues la chava sí le respondió bien, que pues nada que ver, que sí estaba guapo, pues nada que ver. Y pues ahora ahí sí la felicitó a la chava, ¿no? Porque pues todos somos guapos. También las chavas todas son guapas, ¿no? Mire, vamos a ver, vamos a seguirlo viendo. Ahí le dice el, ahí le dice el maloso, ¿me lo juras? Y la chava le dice... Ahí. Ahí es donde la es la parte que más es la más importante de este video, donde vengo a decirles que no se dejen engañar o no, no este, nada más porque les hagan la plática, se entreguen fácilmente. Por favor, no hagan esto, como se los vuelvo a repetir, por estas cosas hay muchas violaciones a las chicas, muy muy, muchos acosos, y luego están diciendo, no, es que me acosa, que no sé qué, sin saber que, las, que ustedes tienen la culpa. Porque nada más se les acerca a alguien, les empieza a hacer la plática, ya empiezan ahí a hacerle de todo. Chequense esta parte. Aquí es donde yo les digo. Ahí le dice el maloso que le quiere dar un beso. la chava le responde, ahí muy bien. No te conozco, no te conozco. O te acabo de conocer. Aquí, ¿cómo está? Chéquense. Ahí el, ahí el maloso lo está, le está insistiendo y le dice el chavo, no, pues no sé cómo te llamas. Ahí lo está insistiendo el, el maloso. Y la chava, ahí. Ahí la chava cuando le dice, ¿y cómo quieres que me acerque? O sea, no sean así, chavas. Dense a respetar, por favor. Porque fíjense, esto les puede pasar. Mire, ahí el maloso le dice, ¿quieres un beso? Ahí la chava le dice, ¿si insistes? O sea, ¿cómo? Que si insistes. O sea, si te hubiera dicho otra cosa, ¿también lo hubieran, lo hubieran hecho? Pues no, ¿verdad? Entonces, por favor, chicas, dense a respetar. Y no sean tan fáciles. Por favor, con todo respeto se los digo. Mira, ahí, el maloso, fíjense. Ahora, aguanta, espérate. Miren, chéquense. <laughs> Es la parte que me gusta más. Miren, miren, miren, miren. La chava se queda así como, ¿qué pedo? Pues, ¿qué tú me dijiste? Ahí la chava agarró el pedo. Y ya. Ese sería todo. Y pues muy, muy, buena broma de mi compa, el oso maloso. tuvo muy buena. Y pues esto sería todo, mi raza. Y espero les haya gustado este video. Y pues en la descripción les estaré dejando mis redes sociales y su canal de mi compa El Oso Maloso para que vayan y, lo, se suscriban a su canal. Y muy pronto estaré haciendo una colaboración con él. Y este... Y por favor, chicas, dense a respetar para que ya no haya más acoso ni más violaciones. Por favor. Y esto sería todo, mi gente. Y si no es más, nos vemos hasta el próximo video. Yeah. No.